Nu știu dacă Dumnezeu este egal cu biserica, dar uh, Dumnezeu este egal cu omul. Dumnezeu este creat de om. Uh-huh. Noi l-am creat cu Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Nu, eu nu zic că Dumnezeu nu există, eu zic că eu nu cred că Dumnezeu uh, nu există. Este o anumită diferență. Uh-huh. Deci anume avem aici nevoie să facem distinția între a ști și a crede. Cristian, de Lixar. Eu aș putea să spun mai multe labeluri care, dar nu neapărat mă definesc și nu vreau să mă limitez la însă de asta 30 de ani. Am lucrat și în construcție, am lucrat și barman, am lucrat și pentru corporații, și am făcut și muncă intelectuală. Cu siguranță mi-ar fi plăcut să mă ocup cu altceva, nu știu, poate cu știință, poate cu filosofie, poate cu ceva genul ăsta. Eu până la urmă, nici acum nu neapărat știu ce vreau de la viață, Mă numesc Dana Dragomir, am 27 de ani, sunt ateie. Da, mi amintesc. Uh, mergeam cu părinții, cu, cu bunica. mi amintesc și o imagine, mi-a rămas o imagine în cap, uh, cum m-am dus la împărtășanie și mi-era greață să iau din lingura din care luase mai mulți oameni uh, înaintea mea. Uh, imaginea asta mi-a rămas, uh, rămas bine în, în memorie. Dar n-am fost de multe ori, cred că n-am fost de multe ori. La 14 ani eu am început să... Eu am făcut cunoștință mai, mai aprofundat, să zicem, cu Dumnezeu, cu divinitatea. Eu am trecut printr-o perioadă mai grea, uh, pe la vârsta asta, și mă simțeam foarte singură. Simțeam că nu îmi găsesc locul printre prietenii și colegii mei Uh, am fost creștină, cred că vreo, vreo 8 ani. Vreo 3 ani urmă am făcut cunoștință cu niște atei, care acum am sunt prieteni buni. Ateismul este rejecția teismului. Dacă teismul vine cu o anumită afirmație, păi ateismul respinge uh, afirmația teistă. Eu aș vrea să plec din Moldova. Yeah. Da? Cred că nu în Europa. Eu nu mă simt fericit aici. Eu nu simt că... că locul meu e aici. Nu mă simt împlinită și nu, nu simt... nu mă simt reprezentată de politicieni. Eu nu simt că... Eu plătesc impozit și eu nu simt că ele se duc acolo unde trebuie și eu mă simt ignorat complet de politicul nostru și de, de, de tot. Eu mă tem să seara să vin acasă, pentru că de mine permanent să ia cineva și eu mă tem mult. Eu aici nu mă simt sigură, nu mă simt protejată. Sesizarea mortalității e un subiect foarte interesant care mă depășește. Nu trebuie să fie. Nu cred pentru că noi nu putem să verificăm chestia asta. Și natural să ne temem de necunoscut. Plus, moartea se întâmplă sfârșituri eroasă, anume proces când mor. Dumnezeu este proiecția creierului nostru, cum spune Cioran, suntem graviți de Dumnezeu și eu cred că noi l-am inventat pe Dumnezeu pentru că noi ne temem de necunoscut, noi ne temem de moarte noi vrem să credem că la sfârșit, că după viață, o să avem tinereți fără bătrâneți și viață fără de moarte. Avem de unde știm. Nu știu. Nimeni nu a venit de acolo ca să ne spună ce este după moarte. Cred că religia te face foarte conformist și foarte mulțumitor cu ceea ce ai atunci când noi ceva nu cunoaștem, la nivel de umanitate, noi foarte des golurile cunoașterii noastre uh, am umplut-o cu divinitatea. Deci plouă, băi, plângi divinitatea. Răspunsul cel mai onest și a meu și a umanității la multe întrebări la care nu cunoaștem răspunsul, e nu știu.